Bon, on faire des courses. Donc, euh, de sauvetage, annexe, et puis, euh, puis marée haute, parce que, euh, parce que à marée basse, là-bas, euh, il faut pousser l'annexe sur une, sacrée distance quand même. Donc là, je pense qu'on n'a pas trop mal calculé, on verra. Moi aussi, je suis partie avec mon sac à dos bleu pour, mettre les petites courses et les moyennes courses dans mon sac à dos. Donc aujourd'hui, il y a un peu de vent et un peu de vague. Je pense qu'on va se faire rincer. ça commence. Je vois que c'est une maman dans le bateau. Elle doit faire pour son bébé. Ah, peut-être. Ah, la mosquée Ouais. Charlotte, es une experte maintenant. Tu reconnais. Hein. Hmm voilà, on est spécialiste. On est lundi hein, pourtant. Mais euh, il y a l'imam qui chante et du coup, eh ben, c'est fermé. Tout à la mosquée. Peut-être qu'ils vont rouvrir dans une heure, hein. on verra, mais... Pour l'instant, euh, premier shop, un but. On est dans un petit marché couvert où euh, il y a des légumes, des fruits. Il n'y a pas beaucoup de légumes, je pense que c'est le fait qu'on soit sur l'île. Il y a des carottes, des tomates, mais en légumes même, euh, il n'y a pas grand chose. Donc on fait juste le plein. des citrons pour les cocktails. <laughs> Et pour les jus de fruits aussi. <laughs> Et puis on refera le plein de légumes. Ah si, des mini aubergines, là, c'est chouette. Ouais, mais alors ça, euh, pour cuisiner, c'est Ouais, c'est Et euh... Oh, c'est amour, c'est écrit. Trop chou. Alors on va chercher des œufs. Une vingtaine d'œufs et 2 litres de lait tout frais, sorti du pied de la Ah mais c'est encore chaud Mais il vient d'être passé à la, casserole bouillie. Ah d'accord. Oh là là. Il a été très, c'est la traite du soir quoi. Je pense qu'on va se servir une crème anglaise ce soir, ça reste de la balle. Donc du lait frais, c'est cool Ouais, il n'y a pas de lait en boîte. On a fait X magasin, c'est soit du lait en poudre. Non, bah non. Soit euh, du lait comme ça. Cool très bien écrit, dis donc Yes. Otanga. Otanga, yeah. Yeah. Perfect. And strong needle? Ah, や死んだの死んだのクレイクレイ from where from France from France France France Paris Paris yeah Paris yeah Eh, cerehani. Mm, nidal fa cerehani? Ah, ah, yeah. Kushona. Kushona. Kushona sindano ya machine. Ah, ndio hiyo kushona. <laughs> Oh, unajua Kiswahili <laughs> yeah. Swahili eh, oh. Very good. Yeah, very very eh, good. Eh, Je crois que tu intrigues beaucoup les petites filles. Je crois que... Ah, parce que tu es différente. Tu as vu les petites filles, Charlotte Charlotte Charlotte. name Charlotte. Charlotte. Hmm? And you? Your name? tu te caches, ma chérie ma petite sauvage, ma sauvageonne oh, il y a le bateau qui arrive, regarde. Waouh. Je suis dans la sérénité, Tu es dans, la... Tu dans la sérénité Oui, mais après, ah, ça, on va trouve un petit... peu Bon, c'est rassurant, il hein, n'y a pas que chez nous que ça s'engueule pendant euh, les manœuvres. Ah, Ça on s'engueule pas quand on est au c'est juste, tu me prends mal quoi, je dis que. Euh, non, c'est un manque de communication. Moi, c'est la voix, c'est toi qui t'es énervé. Moi, je t'ai juste fait un signe, non. Ça y est, on est de retour sur le bateau. Charlotte, elle fait des câlins à son fiche. <laughs> Alors aujourd'hui on n'a pas fait énormément de courses parce que il n'y a pas énormément de choses ici. Et puis surtout c'est qu'avec la marée, on est arrivé tard et du coup les magasins ils étaient commencés à être fermés. Ouais, ça... Parce qu'on est sur l'île ici, donc ils ouvrent tard et ils ferment de bonne heure. C'est ce qu'on m'a répondu. C'est cool de bosser là. donc ils ouvrent pas trop tôt le matin et ils ferment tôt l'après-midi. Genre à 4h30 c'est tout fermé. Euh, donc, voilà. Mais c'est bien, on a ce qu'il faut. Après, on refera le plein euh, à Kinifi quand on sera au Ouais, ce sera très bien. Après un passage à la douane et à l'immigration, nous levons l'ancre pour Tanga. Mais c'était sans compter sur les bagues chiches à payer. Bon, je crois qu'on a les autorités qui arrivent là à bord. Je sens pas trop là l'affaire. Tout est être nickel et puis euh, je sais pas. On va voir. Je vais filmer. It's free, man. We don't have to pay. We are not on the port. We are in anchor. There is no way we paid something. That's not the way. This is only backshish man. You understand? Yes. Après s'être bien fait comprendre, nous partons donc de Wet direction Tanga, toujours en Tanzanie, en empruntant la même passe que nous avons empruntée à l'arrivée. Mais c'était sans compter sur les courants très forts, impossible de passer. À mi-chemin, nous faisons demi-tour, en espérant passer par le nord. Mais la carte va nous jouer des tours. Bon bah voilà On est en Bretagne, euh, Zanzibar. C'est beau hein Donc une petite pensée pour les Bretons, parce que bah voilà. c'est les grave. Et là on est posé. On devait passer par la passe euh, sud, on n'a pas réussi euh, parce, que, parce que le courant était trop fort. Et du coup, on passe par la passe nord, mais euh, visiblement, la carto, elle a pas l'air vraiment à jour. On est censé être là, donc avoir du fond. Et ben non, on n'en a pas du tout. On est posé dans un fucker, moi franchement, je vais péter un câble. Donc on n'a pas réussi à passer la passe euh, ouest, tout simplement, parce qu'il y avait tellement de courant qu'on avançait à 0,5 nœuds. Voilà. Et pourtant, on était censé être dans la bonne marée. En bref, j'ai l'impression que n'importe quelle marée, ça toute façon, du courant tout le temps fais-tu, ma Charlotte euh, Bah, le, crayon les plus, les plus beaux, comme hein. ça, le, montrer, on dessin, papa. Oh. tu t'occupes C'est bien, ma puce, parce que là, je pense qu'on va, va, être là pendant un petit moment. T'as des crocs Oui, j'ai des gros crocs. Bon, bah du coup, je vais plonger et euh, je vais aller voir euh, ce qui se passe dessous je vais plonger, je vais marcher, parce qu'il y a 1m50 d'eau, je crois, on a de l'eau jusque là. Oh. Là, on continue de pencher. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on voit l'horizon là devant et le bateau qui commence à pencher sur bâbord. Voilà. Heureusement, nous sommes posés sur du sable. Ouf Là, on est vraiment marée basse, donc je pense qu'on n'ira pas trop plus bas. Ça y est, on est presque... presque droit apparemment il n'y a plus que nos fesses qui se trouvent dans le sable. Donc euh, après guette Et puis euh, on va aller euh, par là, où il semblerait que ce soit vraiment le, là où on doit aller Et là maintenant qu'il y a moins de vent, on voit un peu mieux, on une meilleure visibilité de où on doit aller Chose que tout à l'heure il n'y avait pas Donc là on a passé la marche arrière le safran bien droit euh, et, on guette. Ouais, on recule, on recule. Là, il est 6h, euh, la marée haute dans 2h45. On a encore un peu de marge. Après, il vient de passer la marche avant avec la barre à tribord toute et il semblerait que le... On commence à pivoter. Allez mon bateau, vas-y, vas-y, tu peux le faire Vous voyez, ça c'est notre trace, ici, là. On est arrivé. On est en train de pivoter pour aller là-bas. Ah, le vent s'est calmé déjà, c'est chouette. Oh, Vas-y, lâche rien, mon chéri Bon, maintenant qu'on a bien reculé, marche avant toute. bon, il y a bien que ceux qui font rien qui font pas de bêtises, hein, mais... En même temps, quand on voit là où on s'est échoué, il y a hein quand même un truc. Hein. Euh, ouais. 6 m 40, n'est-ce pas Deuxième. 5 m 80. ici, on est censé être à 3 m 70. limite, limite. On s'est échoué sur le 1,80 avec 2 mètres de marnage. Donc euh, franchement, ah, n'y retourne pas mon gars. <laughs> bon bah bye bye hein, le parking. <laughs> Euh, plus jamais. <laughs> Nous reprenons la direction de la passe ouest, mais... Hello ah, Donc euh, ce matin, là on se réveille tranquillement, c'est le lever du jour. Euh, on devait passer la passe hier, hier soir, et impossible. le bateau reculait reculait, on se faisait emporter par le courant. Mais on était à l'étal, on était à marée haute, euh, donc il devait pas y avoir de courant. Bref, du coup, on a fait demi-tour et on s'est mis à l'ancre un peu... parce qu'en fait, on n'avait aucune visibilité. Nos cartos sont fausses. On a trois cartos, trois GPS et toutes les trois indiquent des informations différentes. Et si c'est un vrai champ de mine, il y, a des, euh, bandes de sable partout, des patates de corail, enfin bref. Je vous montre un peu le, topo de la nuit. Voilà, mon chéri il n'a pas beaucoup dormi. Euh, en fait, on est sur, une descente, donc euh, avec le vent qui nous pousse vers le plus profond. Donc euh, là, ça montre la, position du bateau. Et là, on a eu un énorme coup de vent ici, mais je crois que j'avais jamais vu ça sur Blue Wave. Et donc la Fred s'est levé, et là, <laughs> ça correspond au moment où il s'est levé. Donc là, ce matin, normalement, on va à checker. C'est un peu plus bas, euh, donc euh, vent de face, donc on va faire ce moteur, on espère que le courant sera favorable pour nous. On va aller faire notre sortie à checker checker et puis après direction le Kenya. Voilà, je sais pas si on pourra passer à Tanga comme on voulait parce que du coup là c'est vraiment compliqué avec les courants. Et on a un bateau qui... Euh, on a quand même un bateau qui est très très lourd et qui se fait facilement embarquer par le courant donc c'est pas évident évident. Voilà, mais on découvre, on découvre notre bateau, on découvre comment il se comporte. En plein de circonstances. Donc voilà, on apprend, on apprend. Et euh, hier, il n'y a pas eu de casse, donc euh, ouf, c'était riche en adrénaline. Aujourd'hui, on est bien fatigué, mais pas eu de casse. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos péripéties.